dit keer gaat Eén wat avonturen beleven in de boomhut. En ja! Rapper! Ah, la la la la la la la! Oh, wow! Die heeft lef! Lekker vissen! Vissen! Hij is volgens mij een beetje gek geworden. Ja! Hij is hem gooit hier met spullen. Ik weet, dit zit hier familie. Helm dus in het hutje. Woehoe! Dit wordt spectaculair straks, zeg De ijs is het een we moeten helemaal aan de kant. De vuil gaat gewoon uit. De ijs is druk IJs is weer uit het boomhutje. IJsjes gaat nu weer uit het boomhutje. Oeh, die durft, hij durft al lopen. Ik Oké, nu komt de... Nu gaat Ewart op de trampoline. De vuurkar stopt erop. Hij gaat niet trampoline springen doen en je nog zijn schoenen uitdoen. Altijd voorschotelsmaatregelen nemen. Bam, bam. Zo. Een boordje doen. Een boordje? Een boordje. Ja. Oh, nee. Ja. Was het een granaat of een atoombom? Granaat. Kijk, okay. dat. Oké. Okay. Atoombom. Gracias.